Lidlov teden nostalgije. Od ponedeljka v Lidlu naravna mineralna voda Radenska 79 centov in klasik mleta kava Barkafe Euro 39. Lidl, preprosto več za vas.